じゃロブラナマステルナマステルバディどうもチャルブラザーズなんちゃんです翔子ですはいということで、えー、暑くなってきましたねいや来ましたね今月に入って40度以上そうだね、ということで、はい、今日の企画は インドの40度以上の太陽光で目玉焼きが作れるのか試してみたいと思いますやってきましたいやインドといえば夏、ね、インドといえば暑い夏ですから、うん、もうこの超暑い日差しの中でどれだけ料理ができるのかそう試してみたいと思います いうことで機材は鍋とフライパンにアルミホイルを巻いて光をね中心のフライパンに集めるようなちょっと構成に作ってみました、はい、ちょっとこれを試作品第1号として、はい、まずはやってみたいなと思いますでは投入式やりましょうかじゃあ卵投入したいと思いますお願いしますいいねよいしょおおじゃあこれでちょっと様子を見ましょうか 今開始してから約20分程度経ちました、えー、生卵の状態はこんな感じです蒸発し始めてるねそうねまあ太陽光でなんだろう水分が全部ね飛んじゃってる、ね、飛んじゃってるよね、うん、これこの黄身がね表面が硬くなってきてる保温するためにサランラップをちょっと貼り直したいと思います えー、今はだいたい始めてから1時間ぐらい経ちまして、うん、暑いですね38度とか39度かなもう日に日に日差しが強くなってきてて、うん、インドの日差しでどれだけ日焼けするかっていう検証動画撮ってみたいよね撮ってみたいねここにあの何文字 <laughs> かガムテープではいという感じなので、まあ、もうちょっと待って、えー、結果を見てみたいなと思います、はい、さあ行くぞ はいじゃあ結果発表さあインドの太陽光で、えー、目玉焼きができるかということで紹介していきたいと思います321ドンピカピカこれはねあの蒸発してますね 黄身はあやっぱ柔らかい柔らかいよねで白身はもう完全に蒸発してますはいということでインドの40度の灼熱地獄で目玉焼きを作ろうとすると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 誠にありがとうございますかくなる動画を良きと心得ましたらおチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉お SNS のおフォロー何卒よろしくお願い申し上げます